No niin. Olisi tämmönen <clears throat> Copter Screen Protector Developed for Military Use Lifetime Warranty Elinikäinen takuu siinä. Tämä on siis tämmönen suoja tämmöiselle Samsung Galaxy S-puhelimelle esimerkiksi. Ja totta, tässä on jo nyt laitettu tähän puhelimeen tämä suoja. Ja nyt sitten näytetään tästä, jos siihen jää yhtään tuosta näkee. No niin. Kattokaa ensinnäkin kaikki sormenjäljet, mitä siihen puhelimeen tulee, niin ne jotenkin suurin piirtein kymmenkertaistuu tämän tämän tota, Screen Protectorin kanssa. Ja sitten nyt tästä kuvakulmasta taitaa just ja just nähdä, tota, siinä on todella rumaa pientä tuommoista röpelöä. Ja kuplaa jäänyt tonne Screen Protectorin alle. Ja se ei ole niinku ollenkaan kauniin näköinen enää se. Se, tota, se näytti kyllä paljon, paljon paljon paremmalta ilman tota, screen protectoria, ainakin tämä kännykkä. Ja tota, se on sinne ihan ohjeiden mukaan laitettu, se on putsattu ja on lilluteltu sillä nesteellä sitä ja lytätty se sitten siihen. Mutta tuommoista pikku on jäänyt sinne. Ja no sitten, tämä kun oli vielä tämmönen full body malli, niin tämä puhelimen takaosa, <clears throat> sinne se oli todella vaikea laittaa ja tota, Tuossa näkyy ihan tommosia selkeästi, mitenköhän päin kursulla nyt näkis. Ihan selkeästi tota noin, niin ilmakuplia täällä takapuolella. Ja niin se ei näytä ollenkaan hyvältä. Ei. Ja sitä en sitten tiedä, että kuinka hyvin tämä suojaa iskulta ja nirhaumilta sun muilta, mutta ei tämä kyllä kaunis ole ainakaan tässä mun puhelimessa. Nyt. Mutta siinäpä se nyt sitten nököttää, että eipä sitä enää oikein revittyä irtikään. Tosta saa tämmöstä tällä kertaa.